Kayo magtabi. Ito na yung dalawang ano kanina ayaw mag ano ayaw sumakas. mga. Thank you ha. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.